ya masalah ne <laughs> masalah ne aku kira sih mas dengan yang Jawa itu tenanan niki asli asli ini makbul kayak orang Jawa konco kabeh mas nang kene pencukake tenan iki tapi wong mung kabe serkon konco karo kowe serkon kemas serkon gawe asu <laughs> nana asu jet menungso aku ndak sujud tenan karo serkon kemas mas Hujan dewe mas, sekon. Oh cekodan kono. Bulan kono ya. Sampai mau ketemu dewe, kau dengan ada sepate ni tenan dengar aku sekon kan. Oh juga ganas kan nah. Oh ganas tenan aku nak kalau serakun kan mas. <laughs> Asli tenan serakun. Jadi wong kan mas batang doyan lalari jo je kata wong je rehne wong jo kaya macam ngomong ne terus kun kulah tak omong ne dek ke asu iyo tenanan sampe dah jora percaya kara aku suwi mas suruh penjalur kene lama laku kan nih ngantuk orang nah sempian tepi masa tabok sendaliki kok kowe Neng nasgo iki. Abi motor nak payu. Jaluk tombok telung juta. Ya wong jaluk tombok petang atus. Aku balik mas nangis batin itu. Kenal asu tenan. Nyanyi ni wong gemblung. Kenal ni mana mumat tenan nasgo loro na sila. Yung juta, Na, ikaw na motor na harap tak tembung piro ganap tak toko dengan aku ko sido. Apa ada duit kau? Nah, ako sih, Ikaw kan respect. Ijiwang tayo. Reflect? Kan. Ya, isa na po po. Sang respect, sang reflect. Apo ay yun nang ne. Ako ne. Ikaw lang. Iyo. Pangayat din na. Tatabo siyang kamang gusto. Nasemumat كنت نقات الكعبة كنت كويس قات الكعبة Itu gosok gigi, ada ada ini. Desodan. Bila aku walaupun untuk nigat alkai mas, aku nolak ni cewek, mari. Asli? Asli. Hey! Hey! <laughs> 我来嘞。